Mua, Dai, mua, che schifo! Mua, Mamma! Ehi, hey, Shizuka! Shizuka! Aiutami, Nobita! Che sta succedendo qui? Tanta mamma, andate a finire così! Nobita, non ti avevo forse detto di lasciar perdere!